Ой, блин, блин, блин, господи. Все нормально, Сань. Успокойся, все, все, все нормально, Сань. Все, успокойся. Блять, надо ну вставать. А у нас-то машина-то. Нет, все нормально. Леха, вот, блядь. Ёбаный ты в рот! включу. Ладно, машин рядом не было. Ёшкин кот, а. Куда? Что тебе он делает-то? На стрелку. Блин, ничего не поделаешь, Жень. Вот стрелку. О, нахуй. А, еблысь, нахуй. О, объезжай сразу. Надо ему показать, охуенно он прям за нос вошел. Ебать колотить. четыре ВУЗ. Видишь? можно сказать, что Все нормально, все хорошо, все, не парись, не парься, все хорошо, я не парюсь. Где глазная это, да? Ого. Глазная там больница. Нет? А мир не открыли, там копают ее. Отключено внешнее питание. Ёб твою мать! Пиздец. Не ударила? Mm. блядь, дебил кусок, блядь!